ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ರೀ ನಮ್ಗಾರ್ಗೂ ಸ್ಕೀ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕುತೂಹಲದ ಕೌತುಕ ಹೊಸತೇನೋ ಕಲಿಯುವ ಉತ್ಸಾಹ ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೆಳಗೆದ್ದು ಕೆಲಸದ ಮುಖ ನೋಡುವ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಇದ್ದಂತೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಿಡಿ ನಾವೇನೋ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ವಿ ಆದರೆ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಜನ ಸ್ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ವಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೀ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸೊಬ್ಬರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೇನೋ ಎಸ್ಕಿಲೇಟರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಆತ್ಮ ಅದೇನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು मुलं पुरं गुंतून निघते राखले काय सहा गुटी अल्प किडे ओपन ಅಲ್ಪ road road Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious I feel so defenseless, betrayed and embarrassed I hate being open, I hate being broken I feel like an ocean, filled up with emotion Anger ain't a potion, rub it on like lotion I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home